टैली ईआरपी 9 का एक खास फीचर जो कि शॉर्टकट की का है अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस और यहां से प्रेस करना है ए फिर प्रेस करना है एल और फिर प्रेस करना है सी तो ए एल सी प्रेस करने से लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल लेजर बनाना चाहते हैं और हैं आप गेटवे ऑफ टैली पर यानी टैली के मेन मेन्यू पर तो आपको प्रेस करना चाहिए ए फिर प्रेस करना चाहिए एल और फिर प्रेस करना चाहिए आर तो देखेंगे तो आप मल्टीपल लेजर्स में आ जाएंगे तो ये शॉर्टकट की कैसी लगी जरूर बताइएगा